Hello, mambo vipi mtazamaji wa Stein TV? Tumeshaumaliza mwezi april na sasa tumeanza mwezi Mei, na leo ikiwa ni sikukuu ya Mei Mosi, siku ya wafanyakazi duniani, nami hapa Meki Mchane kwenye Mike Mr Ego nimekusogezea orodha ya wasanii waliofanya vizuri ehe, kwa upande wa YouTube, na hawa ni wasanii wa rap, ambapo ni rap artist with the most views on YouTube in April Mwezi Aprili umetamatika na hii hapa ndio orodha ya wasanii wa rap waliotazamwa zaidi huko YouTube. Wa kwanza ni Eminem ambaye amepata views milioni 418 kwa mwezi Aprili pekee, lakini pia ni Drake uh, aliyepata views milioni 228. Kuna NBA Youngboy amepata 193 milioni. Kuna Future amepata 175 milioni lakini pia kuna Lil Baby amepata 156 milioni. Kuna Nicki Minaj rapa wa kike huyu kutoka nchini Marekani pia amepata 155 milioni. Kuna 50 Cent amepata 144. Kuna Tupac amepata 139 milioni. Tupac huyu ni moja kati ya wasanii ambao e, wamepotea kwa muda mrefu ama amefariki muda kama taarifa zilivyoelezwa, lakini bado anakimbiza kwenye charts za kila mwezi za kuwa streamed huko YouTube. Unaweza ukaona ni kwa namna gani muziki unaweza kumlipa msanii hata kama hayupo, basi familia yake itaendelea kunufaika na mchango aliotengeneza kwenye tasnia ya muziki. Ndivyo anavyotuonyesha Tupac hapa akiwa na views milioni 139 lakini kuna Juice WRLD yeye ana views 119 milioni. Kuna Metro Boomin ana views 114 milioni kuna Wiz Khalifa ana views 110 milioni, lakini pia kuna Kendrick Lamar yeye ana 101 milioni, kuna Travis Scott naye ana milioni 101 na wa mwisho kwenye orodha yangu ni Lil Wayne ambaye ana milioni moja. Eminem ameendelea kufanya vizuri na kukaa nafasi za juu kwa muda mrefu. Msanii mwingine ambaye naye anaendelea kuishi katika mioyo ya watu ni Tupac, ambapo licha ya kutokuwepo, lakini kazi zake zinafanya vizuri zaidi shiriki nami kwenye comment hapo msanii gani anakuvutia kati ya hao mimi ni meki mchane mr ego mpaka wakati mwingine